Дэлхийн нураа подкаст. За бүгдний энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За битгий нураа төсөл маань бол яг 10 цуврал подкастыг залуучуудад гэр бүлүүдэд зориулж хийхээр бид нар бол төлөвлөөд байна. Тэгээд энэ 10 цувралдаа болохоор ер нь энэ төслийн хүрээд бид нар нэг 5 сэдвийг л залуучуудад энэ гэр бүлүүдэд ойлгуулчих гэдэг хичээгээд байгаа. За яагаад энэ 5 сэдвийг сонгож авсан бэ гэхээр одоо Наранбаатар э, сэтгэл зүйч маань бол яг энэ гэр бүлийн одоо энэ тал дээр зөвлөгөөгөө сүүлийн 11 жил ажиллахад ер нь бол одоо Наранбаатар дээр салыг салгаад өгөөч гэж орж ирж байгаа одоо хосуудын дийлийнх нь яг энэ 5 сэдвийн хүрээнд л салах гэж орж ирээд байна. Тэгэхээр ядаж бүгдээ энэ тавыг л ойлгуулчих юм бол энэ гэр бүл салалт алга болно гэж одоо бүр октоос алга болно гэж хэлэхгүй гэхдээ багсах болов уу гэж найдаж байна гэж хэлсэн байгаа. Тэгээ тэр 5 сэдвийн хүрээнд 10 ширхэг подкаст гарах юм аа. Тэгээ тэр тавын хамгийн ихнийх нь болоод ерөөсө зохицол гэдэг юм сэдв байгаад байгаа. Тэр хосууж ер нь би биендээ зохицож амьдрна. Зохицохын тулд бид нар яг юу хэрэгтэй юм? Аа дээрэс нь бид нар зохицохын тулд өөрөөсөө юуг золиослох хэрэгтэй юм гэдэг тал дээр одоо гэр бүлийн хүрээнд дөрүлээ ярилцъя гэж бодож байна. Тий. За тэгээд э, одоо миний хажууд жүжигчин одноо сууж байна. За дээрэс нь манай сэлэнгээ маань сууж байна. За даваа далаа сууж байна. За миний би ингээд сууж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол маш чөлөөтэй яг өөрийнхөө л үзэл бодлыг ярилцъя гэж бодож байна. Тий. Болох уу тий? Тий. За тэгээд э, хамгийн ихний асуултыг ер нь ингэж асууя гэж бодоод байл та. Зохицол би бинтэйгээ зохицож амьдрна гэдэг энэ ойлголтыг та нар маань өөрсдийнхөө бодлоор нь хэлээч. Ер нь эрэг хүнтэй, эмэгтэй хүнтэй зохицож амьдрна гэдэг чи яах их хэлэх юм болоо. Миний бодлоор бол зохицож амьдрах гэдэг бол яг уусаж амьдрах хэлдэг болоо гэж бодож байна. За. Аа яагаад гэвэл одоо юу гэдэг чинь зохицолтолгоогоо ярих юм бол хүн болго өөр өөртэй өөр орчин төсцөн, өөр хүмүүжил төсцөн, өөр нөхцөл байдал төсцөн болохоор ер нь болоо хэцүү. Тэгэхээр өөрийгөө яг байгаа орчиндөө уусгаж амьдрах нь л зохицол болоо гэж боддог. Тэр хүн дээр биш яг хамт амьдарч байгаа орчиндөө уус нөхцөл байдал орчин биш тэр одоо тухайн хүний аа шарын шин бид нар бол ер нь бол яг ингээд хилтгүү ч гэсэн ер нь бол дандаа дутагдaltaй давуу талтай бүх хайртай бүгднтэй цогтой харилцдаг юм хүнийг би миний энэ бол зөвхөн магадгүй миний үзэл бодол гэж магадгүй би бол нөө дутагдaltaй нь хамт хайрлаж Э, амьдэрдэг. Тэгээ хүн бол өөрөө доллар биш 100% хүн таалагдана гэдэг нь амар хэцүү. А 100% тэр хүнийг бас өөрийнхөө иргэшээлт одоо өөрчлөн гэдэг бас их утгагүй асуудал. Өөртөө зориулж өөртөө зориулж одоо юу гэдэг чинь даваа далаа өнөөдөр чи ийм хувцамсал надад таалагдж байна гэдэг тийм бол байж болохгүй гэж би боддог. Тийм болохоор би бол одоо нөхрийг бол одоо бүх одоо давуу тал дутагдaltaй нь хайрладаг гэж л өөрийгөө боддог. Тэгэхээр тэр болгонтой нь зөгцөн гэдэг маань зүгээр уусгаж амьдрахыг л хэлдэг болоо гэж би бол дотроо боддог. Тэгэхээр одоо яг эцсийн байдлаар томьёолоод ойлгоход бол тэр хүндээ зориулж одоо өөрийгөө уусгаж шингээж өөрчилж амьдрах нь бол одоо гэр бүл хоёр таны хувьд бол зөгцөж амьдарч байна гэж. Ер нь бол. За миний хувьд бол энэ одоо зөгцөл гэр бүлийн зөгцөл гэдэг нь шүү дээ. Эн чинь болохоор ингээд а яг түрүүн сэлэнгээгээ ээлдэг шиг хоёр талд хоёр өөр орчин төсцсөн. Хоёр өөр хүмүүжлэлтэй. Гэхдээ энэ хоёр нэгдмэл болж цогцно гэдэг юм шүү дээ. Тэгэхээр надад болохоор энэ бол аль альныгаа ер нь бол а сонгосон юмдаа л хүлэн зөвшөөрөх ёстой цогцол гэж би ойлгож байна. Зөвшөөрлтэй. Энэ бол бүх одоо төвшөө далаа биш байхгүй юу? Тэ? Би далаа шиг болох шаардлагагүй байхгүй юу? Тэгэхээр яг энэ бол за миний үзэл бодол энэ чи тэр шиг бай энэ шиг бай тэрний нөхөр ийм байсан чи яагаад ийм байж болдгүй энэс ийм зөрчилдөн үүсдэг болов гэж бодогддог ер нь бол угаасаа ч нийтлэг тийм алдаа байдаг шүү дээ тийм гэр бүлийн а тэр болохоор зохицол гэдэг нь бол надад бол тус тусын орон зайг бий болгох нь тэрэн рүү давх хэсгүй тэр хүний хүсэл мөрөөдөл тэр хүний одоо хүсэл тэмүүлэл одоо амар гоё тийм өөрийгөө бодож байгаа хад чи одоо их хүний ихнэр болчоод чи ээж болчоод гэж давхсгүй байхгүй. Энэ юу хүсэж мөрөж нь бас тэрийг нь ойлгож хүлэмжшүүр ёстой болоо. Тэгж өөрийгөө заавалжгүй тэр хүн гэр бүлийн эрэгтэй ч эмэгтэй ч миний өмч биш ээ гэдгийг л ойлгох ёстой болов гэж бодогдоод байна. Ер нь бол тавчхан да. Тий. За одоо эмэгтэй хоёр өнцөг болоод ингэ сонслоо. Даваатлалын хувьд ер нь ирчүүд зөгцөж амьдрныг яг юу хэлэх вэ? Яа нөө сүүлийн 3 жил нөө эхнэр өтөөр бас нөө би би нэг өөр өөрсдөө айгуу сайн хөгжүүлсэн баггүй. Нэг нь ном орчуулаад нөгөөх нь тийм янз бүрийн коучингийн сургалт мургалт хийдэг болоод тэг яг анзаархнаа бол ер нь гэр бүлүүд бас нэг жоохон тийм ингэж мэдлэгээ тэлж ингэж нөгөө энэ нөгөө нэг битэрийг нөгөө хоорондоо зохицоход дээрээс нь одоо юу гэдгийг байгаагаар нь хүлэмжшүүрхөөс илүүтэй дахиад нөгөө одоо би тэр хүний тэр хүн намайг ойлгож байгаа байхгүй юу? За энэ хүн юм зорж байгаа. За эргээд одоо манай ихнэр хүнд зорж чи тэ юу юу хүсээд байгаа яг юу сураад байгаа. Бас тэрийг нь би хүлийн зөвшөөрч дэмжиж ингэж нэгдүгээр тий хүлийн зөвшөөрөл байх нь байна тий. Хоёрдугаар тэгвэл а ойлгох нь байх. Ойлгох нь байна. Тэгээд гуравдугаар нь жоохон суралцмаар байна. Одоо зөв миний харж байгаа өнцөг шүү. Тийм жоохон бас бодхол бодлоо. Тий, одоо жишээ нь хүний зам төлөв гэж юу юм, хүн яа шийдвэр гаргадгийг, тий, сэтгэл хөдлөл нь яадгийг гэдгийг нөгөө нэг бит хоёр ч өөр өөрсдийнхөө өнцгөөс ингээд одоо жишээ нь би тарих судлалын өнцгөөс судлаад манай хүн болохоор сексийн суурьтай юмнаас судлаад эхлэнгууд бит хоёрын зохицол бол нөгөө 10 жил амьдралынхаа туршид эхний 7 жил нь аягүй зөрчилдөж амьдэрчихсэн байхгүй юу. Тий. <laughs> Тэгээ хараа яндаа бит хоёр чинь тэрийгэ сураад мэдээд би биентэйгээ аягүй сайхан ярилцаад ирэхээр хүсэн үсээгөө ойлголцож эхэлж байгаа байхгүй аа тийм биш хүүхдүүдтэйгээ ингэж харьцах юм байна ингэж хүмүүжүүлэх юм байна эмэгтэй хүний тархич өөр юм байна эрэгтэй хүний тархич нь бас өөр сэтгэдэг юм байна тэгэнгүүт чинь бит хоёрын хувьд бол сүүлийн 3 жилдний хайхтар асуудал зөрчилтэй баймжирхаас илүүтэй тэрийгээ зүгээр ингэ нээлттэй сайхан ярилцаад тэгээ би биенийхээ өмнө яг нээлттэй ярилцаа за наатач ингэх юм байна тэр номон дээр тэгж хийлээч гэх юм уу те <laughs> жоохон шинжлэх ухаанч те нөгөө нэг хүний хийсэн үгээр ч юм уу эсвэл өөрсдийнхөө дотсон тэр нөгөө дэврэгсэн бодолд ингээд захирагдахгүйгээр ингээд аль болох тийм объектив хандаж тэ мөндлөнгийн нүдээр харж аа энийг хоёлаа ингэж л цаашаа авч явсан зүм биш шүү гэдэг. Нэг тийм бас өнцөг бас хийх хэрэгтэй юм шиг надад санагдсан. Одоо нэмээд нэг надад нэг юм бодит кейс ярихад ярихад одоо жишээ нь эмэгтэй хүмүүс ерөнхийдөө гэр бүл удаан ингээ байхаар өөрийгөө нэг золиослж байгаа үр хөвгттэй болоод яг ижил төвшөнд хамттай гэр бүл одоо яг ижил төвшний хоёр талаас ингээд мэдлэг чадвараараа ч юм уу те их сургуулийн найзуучж болно ингэж яагаад гэр бүл болоод байхад нөгөөх нь олон жил 3 4 жил 5 жил ч юм уу үр хөвгтөд хараад 2 3 хүүхэд дараалаад гаргачаад а нөгөөх нь болохоор ажил хамт олон нийгэм шийд ингээ яхаар энэ хоёрын ингэж эхэлт юм байна л да. Ялгаа гарч ирээ. Тэгэхээр энэ хоёрын зохицолтоо алдагдчих эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө энэ болохоор зөвхөн нөгөө квадратын хэмжээнд сэтгэхэд үр хүүхдүүдийн хаа юундаа ягаад нөгөө энэ дэвэнгууд нь нөгөөх нь болохоор хамт олон олон хүнтэй харилцаад олон мэдээлэл солилцоод ирэхээр энэ хоёрын зохицолтоо ингээд зөрчилдөж эхэлж Тэгэхээр эн чинээс айгүй их нөгөө анх чи юм байсан одоо юу болцсон ингээл нэг юм баахан хэрэг үл ойлголцол байдаг штэ. Яг тэр аахгүй юу? Надад болохоор зохицолтоо гэж адилхан яг түрүүний далайг ярьдаг шиг хэрвээ яах юм бол үнэхээр яг энэ хүн ч гэсэн айгүй ойлгоход хэцүү байхгүй юу? Айгүй стресстэй. Үр хөөхөд одоо яг ар гэрээ ажил мажил гээл те. Нэргүй маш их ажил нуулдаг те. Тэгэхээр энийг тэр хүн болохоор нийгмийнхэн харилцсан хүмүүстэйгээ харьцуулаад ч гэдэг юм уу те тархины хэмжээгээрээ ч гэдэг юм ингэж явах гэдэг өөр өөр орчинд яг харах гэдэг нэг юм зөрчилдөг гэдэг нь тэрийг л ойлголцох хэрэгтэй болов гэж надад бодогдоод идэв штэ. Тэгэхээр өнөөдөр бид дөрв болвол нөгөө гэр бүлийн хүрээнд ярьж байгаа учраас те одоо ингэж асуух гэдэг юм л да. Эмэгтэйчүүд, эхнэр хүн, гэргийн хүн те нөхөртөө төөгөө зөгцөж амьдрахын тулд юу хийх ёстой юм бэ? Хамгийн түрүүний алхам. А эргээгээд та бүхний өнцгөөс ажиглж харсан юм. Эргээгээд тэр эр хүн нөхөр тантай зохицохын тулд юу хийх ёстой болоо. Энэ хоёр дээр нэг нэг хариулт өгөөч. Зүгээр өөрсдийнхөө л бодлыг тийм. За миний бодлоор бол ерөөсөө л хос хоёрын хувьд бол харилцахгүй бол харилцаа байхгүй. Тэгэхээр би бол яг миний яг өөртөө бодо барьдаг зарчимч үү гэмүү бодлого бол аюул сан сонсогч байхыг хэрэгэлцдэг. Яг юу нь манай хүн таалагдахгүй байна те. Яагаад энд дурггүй байна? Яг надад юу нь таалагдахгүй байна те. Тэрийг бас сайн ярилцаад нэгнийгээ сайн сонсдог л ахс та. А бусдаар бол одоо юу гэдэг чинь тэгэл нэм хэлэхэд нөхөр би одоо их мөнгө олох гээд байна. Би энэ амьдралыг авч явах гээд нуруунд дээр өрөх гээд байна гэдэг. А гэтэл эхнэрийнх нь хүсэл нэг жижигхэн хүсэл байж байгаа яг үндэ те. Зүгээр тэрийг сонсдоггүй. А гэтэл нөхрийнхөө одоо яс яаж завчааг сонсохгүй чи намайг тоохгүй чи хүүхдүүд өөр хүүхдээ ингээд байна гэл ингээд хоёр тал талд нэгэндээ ингээд байдаг. Тэгэхээр нэгнийхээ үгийг ямар сайн сонсох хэрэгтэй болоо гэж бол би боддог. Тэгэхээр ер нь ажилтаач тэр амьдралтаач тэр ер нь миний хувьд бол амар сайн сонсогч байх гэж аюу хэрвэлцдэг. За ер нь үр хүүхдүүдтэй ч гэсэн бид нар нөгөө нэг одоо багаас л одоо хүүхдүүд битгий том үний ярианд оролцоод гэдэг шиг тэгээд өсөхийг бол би хүсдэггүй. Айл бол ярилцаж, айл бол ингээд ойлгуулж өсөхийг ер нь боддог. Тэгэхээр хүүхдүүдтэй ярилцаж сонсох хэрэгтэй Тэгээд юу нөхөртөө ч гэсэн аюул ярилцдаг. Ажил дээр болсон юм ярилцсан мэдээж одоо нөгөө бүр компанийн ажилд оролцох нь хайшаа юм тий. Гэхдээ өөрийнх нь өнөөдхөн сэтгэл зүй ямар байна тий. Ер нь бол тэр талаар бүх талаар нь ярилцсан сонсхийг хэрмэлцдэг ер нь. Аа миний хувьд болохоор одоо сингл амьдрал ямар байдаг вүлээ те. Ингээл найз нөхдөд байгаал хаашгаа зовно. Бүх өөртөө сурч мэдэх чөлөөт цаг хугацааг өөртөө зориулдаг. А гэр бүлгээд бодол санаа 3 4 хуваах шаардлагатай болоод нэг хүнд дахиад хувцлаж яхаар энэ хүссэн хүлээг үсээгүй хүсэл мөрөөдлөө хувцлах хэрэгтэй болно. Татаж хоошоо татах хэрэгтэй болно шүү дээ, тийм. Тэгэхээр энэ гэр бүл төлөвлөгөөнд төлөвлөсөн юм уу? Гентийн гэр бүл үүсэлт юм уу? Энийг айгүй сайн бэлэн байх, сэтгэл санааны бэлэн байдал айгүй залуучуудад айгүй хэрэгтэй гэж надад бодогдоод байна. Яг тэгвэл одоо энд би үнэхээр нэг мэдсэн чинь ингээ битээр ингээ хөөхтдээ болоод ингээ суудсан За хэрвээ яг үнэхээр яг энэ яг бүр гинти юм байх юм бол энэ бүх юмны төлөө одоо би яг ийм ийм амьдрал хүсээгүй гэдэг тийм юм балхам байхсгүй байхгүй юу? А тийм болохоор энэ бүх юм урагшаа шулуутсан бол энэ бүх гэр бүл гэдэг чинь одоо би одоо гэр бүлт болохоор өөр ирэхгүй нэг юм өмнөх юм эргүүлээ сингл найз нарыг харахаар гой санагдаад идэг ч юм уу тий. Эргээд нэг гой тийм чөлөөтэй баймар ч юм уу энэ юм байдаг байхгүй гэр бүлд аль алинд нь. Яг тэрэнд бэлэн байх гэр бүлийн сэтгэл санаа айгүй чухал надад санагддаг. Эхний ээлжин та өөрийгөө тэгж одоо зөгт тэр хүнд зориул зохицохын тулд эдрийг бэлэн болгох гэдэг шүү дээ. Сэтгэл санаа санаа нь байхгүй. Айгуу чухал. Хилцүү үед тийм. Хилцүү үед тийм. А тэр хүн тантай зохиц амьдрахын тулд одоо таны нөхөр тий одоо гэрийн ирэх хүн яг юуг хийвэл яг танд одоо ямар үйлдэлүүд хийвэл танд одоо зохицоход айгүй хялбар юм шиг одоо таны өнцгөөс л би өөрийгөө харах гэдэг л та. Аа ирчүүд ирчүүд ба штэ. Энийг гэм гэр бүл гэж айгүй хүндрүүлж авмааргүй надад санагдаад тий. Аа за амар ингээл бүр ингээл ихнэр гүнгээл юм дарамтнд байгаад байгаа юм шиг эсвэл айгүй олон муу кейсийг сонсцсон тийм байх үедээ гэдэг айц гүцтэй ч юм уу те тийм юм яг юусаа ягаад энэ зөвхөн чиний гэр бүл чиний аз жаргал чи өөр аз жаргалаа бүтээх үү нураах үү гэдэг чинь чамаас шалтгаалх байхгүй тэгэхээр ерөнхийдөө чи өөрийнхөө одоо тусгаар тогтнолоо бий болгоод гэр бүлдээ чи ямар амьдрмаар байна яах вэ чиний одоо гэхдээ бүх юмыг өөртөө бас өөрөх ёсгүй Энийг болохоор хамтын шийдвэр үр хөвгөддөг гэж байна. А бас үр хөвгөддөхөн боловсролч нөлөөлөх ёсгүй, үзэл бодолтон ч нөлөөлөх ёсгүй. Гэр бүл эхнэрийн чи тетэн цагт хэрэгстэй тийм юм юусаа тийм эхнэрийнхээ үзэл бодолтой ч гэсэн шууд нөлөөлж болохгүй гэж надад санагдаад байна. Тэгэхээр нөгөө нэг аль альныхаа юунда бүгд тэр баг болж ажиллана шүү. Хамтлагаараа яа. Энд чи гэр бүл чи хамтлаг байхгүй, баг байхгүй тий. Тэрийг айгүйх бөөндөө ингэж тэн одоо нууц бидний янанди юм, бидний хундаам, бидний юу гэдэг шиг те энэ байх суу гэж бодогдоод бүх юмыг өөртөө бас үрэх шаардлага байхгүй. Зэ. Төшөөгүй юу гэж бодож <laughs> байна. А бидний хувьд болохоор яг уу зөгцөх хамгийн анхны одоо би зүгээр ажиглал харсан л та яг юунд бит хоёр яг ижилхэн дуртай юм байна гэдгээ эхлээд олох ёстой юм шиг надад санагдсан. Тий. Хоёулаа адилхан одоо ном унших сонирхолтой болоод яг тэнцэнээсээ зогцохын тулд хамгийн түрүү үйлдэлүүдийг хийх ёстой юм шиг надад харагдсан байхгүй. Тийм хамтдаа ном уншдаг ч юм уу, ижил сонирхолтой эсвэл хамтдаа зураг авах ч юм уу, тийм тэр хүн тэр хүн надтай адилхан сонирхол нь юу вэ гэдгийг хайж агаад тэгээ тэнцэнээс зогцохын тулд одоо үйлдэлүүдээ хийж эхэлж байгаа. Тхиим бодвол аль алинд маш хурдан зогцож, ойлголцож, тэнцэнээс нөгөө нэг түрүү таны хилээд идэг нөгөө нэг ярих тэр шанс нь илүү гарах гэдэг юм л та тий. Маа бас нөгөө Наранбаатартай ингээ ярилцаа сууж байхад бас ингээ нөгөө хосууд төлхөө ингээл ярилцах хэрэгтэй ярилцах хэрэгтэй хали чи суугаад яр гэл ингээд зүтгээд идэг энэ бас нөгөө талаар бас айгүй алдаа байдаг та ярилцахад бэлэн байна гэдэг чинь нөгөө хүн бэлэн байна гэсэн үг биш ээ ярилцах тэр зөв цагийг олоо эн чинь л өөрөө айгүй зөв гэдэг тэгэхээр тэр зөв цаг нь өөрөө дуртай хоббиг юм ч юм уу тэрүүгээр нь дамжуулж яриа эхлэх юм бол энэ өөрөө ярилцахыг зөв цаг эхэлж байгаа юм болов Нэрээ заримдаа ингэж шүүд мууц үуч юу ярилцах <laughs> юм даа. Нөө гэл тийчэр багт. Тэгэхээр бас яг зөв цаг нь олж ярилцсан бас чухал юм байна л дээ тий. За далаагийн хувьд та гүү гүү <laughs> биш биш биш Нөгөө нэг ер нь зогцохын тулд өөрөө ер нь ямар алхам хийсэн. Тэгээ дээрэс нь бүсгүйчүүд ер нь юу хийгээсэй гэж бодож байна. Гэхдээ яг их тийм эрэгтэй хүн эмэгтэй хүний зүгээр миний анзаарч уншиж судалснаар бол нөгөө аа эрэгтэй хүн бол нэг одоо гал шиг гэх юм уу да. Ингээд дүрлцэж идэг. Банк тестерон одоо тийм эр даавар нь ингээд банк буцалж идэг. Аа эмэгтэй хүн болохоор айгүй тийм тогтун ус шиг гэж яддаг байхгүй. Тэгээд тэгжээс нөгөө энэ хоёр чинь ингээ арга бэлэг буюу ингээд хатуу. Тийм шаа одоо эсрэг тесрэг тийм байдгаал хоёр юм чинь ингээ нэгдэж нэг савнд орж иж ингээд нэг бүтэн юм болдог. Тэгвэл эн чинь а гал хичнээн галч гэсэндээ усаа бас буслаж явах хэрэгтэй байхгүй. Халааж явах хэрэгтэй. Халуун дулаан тэр нэг надтай юм яриач гэдэг тэр нэг өнцгөн надад айгүйх тусдаг байхгүй юу. Тэгээ би ингээл жоохон ингээл стресстэй юм уу бухимдалтай байгаад дууга хураагаал гэж ивэл те чи зүгээр л ингээл гоё ингээл те яасан юу болсон гэх нэг асуучаач те ингээл эхэлэх юм бол эн чинь эмгтэн хүн чинь ингээд зөөлрөө те аа намайг ойлгох гэж байгаа юм байна сонсох гээд байгаа юм байна гэдэг энэ мэдрэмжээ ингээд хуваалцч эхэлдэг. Тэгэхээр зарим нэг тийм зохицол гэдэг нь шууд хэлэхэд бол ер нь зүгээр ингээд хүн өөрийгөө яг цаасан хүн байлаа гэж бодоход яг талын ураад нөгөө эмэгтэй нэг талаа ураад ингээ нийлээд нэг сэтгэл зүйн хувьд шүү дотроо яг ийм л юм болж байгаа байхгүй. Тэг юугаа яаж урах вэ гэдгийгээ хоорондоо маш сайн ярилцаж зорилгоо тий төлөвлөгөөгөө ирээдүйд юу хүсэж байгаа би ер нь яавал одоо их зориг тэмүүлтэй хайтай амьдрах гээд байгаа тий тэрэнд маань манай ихнэр жишээ нь бас өөр айгүй кайфтай хандах жишээтэй тий оо ямар гоё юм зордгийг би бас наатхан чи яг за нөгөөтх нь би бас сонсгоно ш за чи яг юу болмоор байна би нэг юм эмгтээчүүдэд л тус болдог тийм ингээл айгуугаа ажил юм байна. Өө тэгвэл тэрий чинь хоёулаа ингээм хамт хий. Би өөрийнхөө мэддэг чаддаг бүх юм ингээм хамтаа хуваалцъя. Ингиж нөгөө нэг ингээ нээлттэй ерөөсөө ярилцах л хамгийн гол чухал. Суурь нь байгаа тул. Одоо тэгээ ярилцахаар ярилцахгүй бол тэгээд ярилцах ёстой гэдэг өнгөтэй. Хин хиннийхээ ядаж нэг эхнэр нь нөхөр нь ярилцахыг хүсэхгүй байх чи ярилцъя хөөе Ой би чамтай ярилцгий. Хойлоо ярилцчих ойлгоцох хэрэгтэй байна гэдэг хахаар айгүй хэцүү байхгүй. Тийм тийм. Тэр хүнийхэн бэлэн болсон цаг яг харахад мэдэрч явах хэрэгтэй. Мэдэрч явах хэрэгтэй. Хидэд ярих уу? Хидэд яавал айгүй зөв яриа болохгүй, зөв ойлголцолд хүрэхгүй. Тэрийг зөв зохицол, эн чинь л зохицол. Тэр хүнийгээ мэдэрч их мэдрэмж байх хэрэгтэй байхгүй. Тэнгүүтээ би зохицол. Манай хүн уурлахаараа ингэдэг. Тийм. Ингээр ад жаргалтай болдог а ингээд магтаад өгөхөр наач урамшаад илүү наатах юм хийн гэдэг ч юм уу те. Яг энэ трийг бол зохицол гэж би ойлгоод байгаа байхгүй. Тэгээд одоо жишээ нь нөгөө ер нь эмэгтэй хүний хувьд ч бай, эрэгтэй хүний хувьд ч бай. Хөөхөн тийм нэг юм залтай байх хэвээр зөв гэр бүлд. Сэргэлэн. Сэргэлэн. Аа гомдоо бол яаж уурыг нь гаргадаг тийм зүгээр юм аргадаг биш. Хөөхөн тийм одоо ямар байдлаар аргадаг Эмэгтэй айгу амархан юмд уурна гардаг үсттэй тийм ээ. Жижиг жижиг ерөөсөн жижиг харин тийм яг чин сэтгэлийн нэг юм тийм хөөрхөн хөрдөн байх юм уу яах юм те. Тийм нэг юм дээр нь эмэгтэйчүүдийн хувьд болохоор бас ер нь бол зохицол гэж юу яриад одоо хань ижлийнхаа дандаа сайн сайхныг юм одоо эргүүлээд дамгаалж бодоод муу мух юм давуулаад бодохор л тэр зохицол алдагддаг юм байна л да. Тэгээд дээр нь одоо үл ойлголцол одоо нэг юм ам зүрх юм дээр чи дандаа ийм бидтэй гэдэг дандаа гэдэг үгийг авч хай гинэ. Тэгэхээр би угаасаа ийм юм байна гэдэг бол яг одоо нөхцөлд надад таалагдахгүй байна. Яг энэ байдал надад одоо яг энэ дээр дандаа чи далаа ийм биш байхгүй юу? Төвшөө ийм биш байхгүй гэдгийг ойлгохгүй бол эр хүн тэрийг ингэж юм цохилт болгож аваад идэх юм байна л да. Чи угаасаа ийм бидтэй. Гэхдээ нөгөө өмнө нь гой сайхан харилцаа гаргаж исэн бүгд нурах гэдэг шүү дээ. Өө би угаасаа ийм юм байна гэдэг юм. А тэрийг нь болохоор одоо цагт дандаа ярьж байгаарэ. Тэгхийн бол а ер нь бол яг тухайн үедээ асуудлыг шийдэгдээд ингэх юм бол бас дөхөн болно гэдэг аахгүй. Дээр нь одоо нөгөө юм хэрвээ яг ам урыгаад ч юм уу эсвэл үл ойлголцоод нэг юм цогцол алдагдаад удаан хугацаа болно шүү дээ. Аль нэг нь заавалчгүй энийг алхмыг аль аль нь сэргэх хэмиг бодож явах хэрэгтэй. Тэр нь анханасаа. Цаг хугацааг ухраах гэдэг шүү дээ. Чи битэр анх яаж танилцлаа гэд анхны юмнуусаа эхлэх ёстой гэж байгаа шүү. Яг тэр нэг энэ бит хоёр анх ингээд чиний анх тэр зан тэгж надад таалагддаг байсан. Би чамд энд хайртай болсон гэд ингээр эргээд хайртай нөхөртөө хэдэн ч удаа дахиад хайртай болох маа. Зөндөө байдаг. Бүсгүүчүүдийн хувьд. Бүсгүүчүүдийн хувьд. За энэчнээс бол сонсож байгаа ирчүүд ах юм бол маш их эсрэг күүснийхээ эмгтэгээ ханаа одоо олж авах тэр хүнийг өөрөө өөртөөгөө зохицуулах эргээгээ тэр хүн рүү зохицох энэ бол ID-нуудыг бол бичиж авч тэмдэглэж байгаа хаа гэж бодож байна. <laughs> Тэгээд э, яагаад бид нар энэ сэдвийг ингэж одоо бүр ингэж пойнтлж айгүй чухалчилж яриад байна уу гэхээр яг үндэ гэр бүл салалт гэдэг бол нэг удаагийн дүрс хийсийг хэрүүлээс ч гэдэг юм уу салтгүй юм байна. А олон удаагийн юм гээд гомдолч гэдэг юм олон удаагийн энэ нэг юмнууд хураагдж байсаар агаад нэг юм дээр том юм дээр тесэрдэг ч юм уу эсвэл жижигхэн юмнаас болдог ч юм уу тэр одоо холдыг гэдэг шийдвэр тухайн мөчд гардаг юм байна. А тэр олон удаагийн хураах одоо одоо сэтгэлд тээгдэх тэр зүйлс болвол нөгөө зөгцөөгүйгээс болж бас маш их юм тээгдэж хоцордог юм байна. Тэгэхээр энэ өөрөө яа харахгүй ярих, яа харахгүй салах шалтгаан болоод байгаа учраас одоо энийг бид нар бас нэг нэг тал руугаа зөв ойлголтод хүрэх нь зөв юм байна гэх энэ сэдвийг сонгож авсан байгаа шүү. Энэгээр ярьснараа бас бид нар айгүй олон гэр бүлийн асуудлыг гоё эргээр шийдчихэж магадгүй шүү дээ. Энэ бол бодол санаанд айгүй нөлөөлөхөр сэдв байхгүй. Яагаад гэвэл хүн болгон өөрсдийгөө зүвтгэдэг байхгүй. Энэ миний зөв, тэрний буруу тий энэ өөрөө буулт хийсэнгүү аль аль нь буулт хийхэ хүлээгдэг тий биснэрээ хугацаа алдсан байдаг. Тийм болохоор төрөл хий. Тэгснээр ерөөсөө алдахгүй шүү дээ. Зогцох гэж ерөөсөө хичээхгүй байхгүй юу? Үйлдэл гарахгүй. Одоо жишээ нь эр хүн гол аа гэрээ ийдсэн те одоо юу ч лээ янз бүрийн хэмэрл ундаа юм яриад ингээл гэрээ ажилд оролцохгүй өдр те. Тий биш. Би одоо жишээ нь эхнэр маань шууд хэл шүүмжилж байвал тэр шүүмжлийн тэр дор нь хүлээж аваад тэгээ одоо сүүлийн 5 жил яасан гэхээр зүгээр сайхан гэрээ сайхан цэвэрлдэг хоол моол. Тэ айгүй тийм ажилд нь тусалдаг нэмэр болдог. Яагад бол тийч чи 3-3 хүүхд өсөхгүй өсөхгүй ч явахта хамт хийж л байгаа л та. Тэгэхээр тэр ачааллыг би тэр хүний ингээд байр сурнаас өнцгөөс ингээд хараад оо энэ хүн ийм хийж байгаа юм чинь цаана нэг тийм ажил хийх дутуу байгаа. Тэрийг нэг хүнээр хэлүүлдэхгүй очиод хийцэлтэй. Тийм биз дээ. Тэгэл тэр ажлыг э, би нуглаад өглөө манай хүн тийч хувцас агуугаад дууслаа. Тэг зөндөө тийм цаг гарч шít би биэндээ зориулах. Тэг жоохон мэдрэмжлэхгүй да ингэ нэг жоохон ингэ. Бас надад бас ингэ санагддаг шít манай аа болох намд нэг шилдэг уурсан үедээ арай жоохон баг ярий да гэж бодчихэл гэж хэлдэг байхгүй юу. Яг л хүн уурлахаараа дийлэх юм бол юу ч хамаагүй амар муха муха үе хүн дэлдэлтэй. Ялангуяа нөхөртэй их нэртэй. Тэгэхээр эргээд эвлэрэх зай дандаа үлдээж гэж хэлдэг байхгүй юу? Ер нь бол би ч гэсэн бас оюутнуудаа зөвлөлтийн гэр бүл болсон оюутнуудаа тэгээ уучлахгүйсэн тэр үг ерөөсөө мартагдахгүй байх тохиолдол зөндөө байх. Зөндөө шүү дээ. Тэгэхээр эвлэрэх зай үлдээх хэмжээнд л байх хэрэгтэй дандаа ярьдаг. Тийм болохоор уурлах дээр нэг баг ярьцгаа. Дээрээс нь түрүүн одоо одногийн хэлжсэн тэр хүлээн зөвшөөрөх гэдэг асуудал одоо чи нэг гинтл нэг арабын шаах аваас уудсан юм шиг гинтл амьдрын юм нэхэлтэй гинтл амьдрал нь таалагдах байгаад л нэг тийм бас байж болохгүй шүү дээ тэгэхээр яг одоо хүлийн бишүүрнэ гэдэг зүйл ч юм уус чухал юм шиг надад санагддаг гинтл мис аваас уудсан юм шиг тархан бүдүүнэр нь дуудаа тэгээд би бас муухай өстэй дээ тийм болохоор чи анх ямар хүнийг аваа хайрлсан те тэгээд тэр өс хамтдаа өсөж хөгжиж байгаа гэдэг бас ухаарах систем шиг надад санагддаг. Яг л зарим ихнэрүүд тэрний ихнэр тийм үсчиж, тэрний ихнэр ингэж явж байна, тэрний ихнэр тийшээ зугаалчих гэдэг. А гэтэл тэрний ихнэрийн амьдралаар биш өөрийнхөө амьдралаар амьдарч байгаа гэдгийг ялангуяа амар сайн бодох хэрэгтэй юм шиг надад санагддаг. Тэгээд гэр бүл болгонд өөр ингэсэн онцлог байдаг. Би бол заавал ихнэр нь хоолой гэдэг эсвэл заавал нөхөр нь туслах ёстой гэж бодохгүй. Гэхдээ нөхөр нь нэг ч юм хийхгүй мөртлөө гэр бүлээ сайхан аваа явж бож болно шүү дээ. Гэхдээ сэтгэл нь хамтаах ёстой. Mm -hmm гэрүүлдэ цагаа зарцуулдаг байх хэвээр. А гэхдээ гэрүүлийн ажил хийхгүй ж болно. Би бол бод хийж боддог. А эхнэр нь ажлаа хийгээд нөхөр нь хүүхдүүдэд хардаг ч одоо гэрүүлүүд энэ Монголд байдаг. Гэхдээ энэ гэрүүл болго өөрийн гэсэн онцлогтой болохоор хүн болгоны гэрүүлтэ өөрхийг л харьцуулахгүй байх хэвээр юм шиг надад санагддаг. Одоо энэ чинээс бас нэг гоё ойлголт гарч ирж байна. Хосууд гэр бүлүүд бие биентэйгээ зохицож амьдрахаас гадна хамтдаа амьдарч байгаа орчиндоо яаж зохицож амьдрах вэ? Эн чинь өөрөө бас тий хамтдаа тэр орчиндоо зохицож тэр хүний тэр хосын одоо зохицож амьдарч байгаа хэлбэр лүү хамтдаа орохоор тэгэл дахиад нөгөө нэг яг оноо суух юм үүсээд байгаа байхгүй гэр бүл анханасаа тийм байх ёстой гэсэн теорем дүрм байхгүй байхгүй юу? Өөрсдөө дүрмөө зохиох байхгүй юу? Одоо яг сэлэнгээ гэлдгээр яагаад за чи ажиллах хий би ингээ. А нөгөө өөр нэг гэр бүл за би ажиллах хий нөхөр хүүхдээ харж байгаа. Яхаараа ирэх юм ирэх юм гэдэг бусад нэг юм ойлголт авах гээд байдаг. А тэрийг аль болчих гээд байгаа байхгүй юу? Энэ бол гэр бүлийн л амьдрал гэр бүл бол гонц. А дээр нөө хосуудын би бас нэг бас нэг айгуу том алдаа гаргадаг нь а зөрчил үүсэхгүй гэр бүл байхгүй байхгүй тий. Тий асуудалтай гэр бүлүүд бүгдээр байдаг тий. Асуудлаа яг нэг юм үл ойлголцол нэг юм хэрүүл ам зүрсэн байдлыг яг тухайн үедээ дуусгадаг байх хэвээр. Энэ бол дуусна уу? Энэ яриа сэдв дуусна уу? Дахиж энэ сэдвэр зөхөхгүй тий. Тэнгүүд тэр 3 жилийн өмнө чи яалаа гэж гараад ирэх юм бол тэгэл нөгөөд чи сэдрэл хизээч хэрүүл ерөөсөө намдахгүй байхгүй улмал хураагдаад байна. Чи тедэн сарын тедэн тэгээ үздэй гэдэг юм гомдлол болжхмаар аль аль нь энэ яг тухайн үеийн асуудал зөрчигдөд асуудал ингээд ам зурсан болвол за хоёлаа юунаас яг энэ асуудал ингээд маргалдаад байна. Энийг шийдэе. За чинд гомдолтой байсан юм байна. Би энэ дээр яг үгүйсэн юм байна. А за тэгвэл уучлаарай тийм байсан юм а. Би ингэж бодоод ингэсэн юм а гэд за одоо энэ яриа дуусна. Хоёлаа эвлэрхүү эвлэрье. Энэ дахиад сөхөгдөхгүй шүү гэдэг юм яахгүй бол хамгийн ихэнх гэр бүлүүдийн бас их хураагдсан бүү мэдэг шалтгаан тэр. Надад бол тэгээ санагдчих. За одоо яг энэ сэдвүүр нэг супер асуулт байна. За тэр нь юу вэ гэхээр зогцохын тулд нөгөө одоо хандаа зогцохын тулд тэ өөрөө өөрөөсөө одоо өмнөх амьдралдаа тэ одоо хийжсэн зарим нэг зүйлсээ золиослох шаардлага гардаг тэ. Тэгэхээр ер нь бол та хоёр маань нөгөө хүндээ зориулж тэ ямар нэгэн өөрийнхөө даадаж одоо хевссэн ч гэдгиймүү ер нь золиос гаргаж ийсэн үү тэ Аа тий тэгээс тэгэхээр тэгэхээр эмэгтэй хүн төсхөө юугээ тэр эрх хүнд гэр бүлдээ зориулж золиосдөг юм болоо. А та хоёрыг харж байгаар эрх хүн бас гэр бүлдээ эмэгтэй хүн зориулж юуг золиосдөг юм болоо. Тэгээ золиослож ингэж зөгцөж ингэхийн бас ач тусна. Тэрний ард гарахын давуу тал нь юу байна? Юу гэж харсан бэ? Бүгд ингэс нь асууж байдаг. Тэгэхээр юу л дээ? Гэр бүл бол өөр өөр ах энэ яг хов гэр бүл бол өөр. Mm -hmm За миний хувьд бол а одоо нэг гэрт нэг хоёр өдөртөгч бол байгаад бол димэн штэ тий. Хоёлаа нэг гэрт ирэл бус эзэн гаргаад байвал бас хэцүү. Тийм болохоор миний хувьд бол а карьерийн хувьд бол би яг уяатан байдаг. Хүүхдээ гарах үедээ тайван эмхтэй л хүн юм чинь те миний өдөө байглас одоо олж байгаа хамгийн сайхан аж аргал. Тэгэхээр нөхрийгөө бол илүү карьерлаг, илүү амбицлог байгаасаа гэж би ойлгосдаг. Тэгэхээр яг тэр нөхцөлд бол би өөрийнхөө амбицийг дарддаг өөрийнхөө тэр карьерийг арай жоохон ард тавьдаг. А ард тавина гэдэг нь ямар ч карьер болно гэсэн утгатай үг ерөөсөө биш. Тэ? Тэгэл нөхөр ингэж юм би ингэх ёстой гэсэн тэрийг бол би одоо нэг талаар олцолцэлдэг гэж бас хэлж байна. Одоо жишээлбэл а манай үний хувьд бол одоо Монголд ажиллах ёстой ч үгүй юм байхад би гадагшаа сургуульд сурах хүсэл эрмэлзэл дотор минь байж идэг те. А гэхдээ би тэр хүнд одоо бид нар чинь түрүү манай однайлсан хамтлагаараа гэсэн тийм хамтдаа амьдарч байгаа шүү дээ. Тэр нэгэн биений нөгөө тал болцсон болохоор би тэр хүний хүлэн зөвшөөрөөд тэр хүний карьер э, амбиц нь одоо бидний гэр бүл одоо маш чухал үүрэгтэй болохоор тэрийг хаошин тавьдаг юм. Тэгэхээр энэ төрлийн золиосууд бол эмгтэй хүмүүс зөвхөн би биш маш олон эмгтэйчүүд гаргадаг байх гэж би боддог. Гэхдээ энийг аль нэг хохирогчийн сэтгэлийг төвлөж авах хүсэхгүй байхгүй нэг хохирогчийн сэтгэлгээ гэж нэг муухай зүйл байдаг. Тэгэл бүх юм тохироод байгаа юм шиг. Хүүхд гаргаад таргалцсан одоо одоо төшөөгийн өмнөөс төшөө таргалцсан юм шиг би хохирцсан юм шиг те нэг тэгээд байгаа юм шиг. Эсвэл ажил хийгээгүй 3 жил болсон бас би хохирцсан юм шиг те. Тэгэхээр би болохоор айл болвол ер нь бол миний ярьж байгаа төлөв үн бас биш те. Бас бурууч гэж магадгүй ер нь бол энэ хохирогчийн сэтгэлгээгүй байх ёстой болоо гэж бодоод байдаг. Нөхрийгөө ч гэсэн би бас тэгдэг болов гэж боддог. Тэгээд гомдол тэгдэг, хохирчийн сэтгэл хэдэг ерөөс амжилтанд хүрдэггүй. Бас аж аргал авчирдаг гэж боддог. Тийм болохоор одоо хэдийгээр ингээд золиослж байгаа цад далтуур утгаараа золиослж байгаа ч гэсэн энийг хохирчийн сэтгэлгээр биш аж аж аргалтайгаар хүлээж авдаг гэх юм уу? Аа Миний хувьд болохоор ихэнх гэр бүлүүдийн ерөнхийдөө эмгэгтэй талаас нь би эхлээд яриа. Эмгэгтэйчүүд бол ихэнх эмгэгтэйчүүд эр хүн жирэмсэн болоод төрдөгч болоосоо яг тийм шүү дээ. Бол бүр яах аргагүй бүр боддог юм. Яг тэгвэл тэр мэдрэмжийг тэр 9 сар тэг тэр 10 сар тэг энэ бүх юмыг тэгээд дээр нь тэрийг ингээд нэг юм гараас гарах гүртэл нэг юм хүмүүжүүлэх гэдэг тэр юм. Энд хугацаанд чинь сурж мэдэх хизээч ингээд нялх бийтэй эмгтэй ч юм уу нэг юм давхар давхар юм яг мэдээж одоо нөхцөлд бол интернет, сошиал ерөнхий ерөнхийдөө аюул хэвтийн танин мэдхүйн юу бол дэлгэрсэн цагт бол байж болно. А ихэнх ер нь эмэгтэйчүүд бол ээж усноос хойш өөрсдийнхөө сурж мэдэх гоо үзэсгэлэн бүх юмыг золиослдог юм шиг гэр бүлийнхэн төлөө. А эрэгтэй талыг нь би яриа л да. Эрэгтэй тал нь бол шууд санхүүгийн байдал би хэлнэ. Яагад гэвэл ганцаар өөрийгөө болгож исэн хүн нэг хүн, хоёр хүн 3 хүн гэдэг нь тэгэхээр хүсэл мөрөөдлөө хаяад зөвхөн яг санхуруу чиглэсэн золиос байна. Нэрээ тийм баг шүү. Надад бол энэ бол эрт тал эрэгтэй хүний талаас бол шууд хамааралтай. Тэг энэ бол нөгөө сэтгэл санааны хувьд одоо нөгөө солонгосчууд айгүй стресстэй зүтгэн яадаг гэн шууд нөгөө ихнэр нь мөнгөний машин гэж хардаг гэж байна. Энэ бол төлбөр, хоолны мөнгө, памперс тийм юм, эхнэрийн гоо сайхан майхан гэх бүх юм толгоон дээр. Яг тэгвэл эхнэр үр хүүхдээ хараад гэртээ байна, гэртээ би ямар ч санхүүгийн юм байхгүй А тийм болохоор энэ бүх энэ ачаалал нэмэгддэг учраас эр хүнд айгүй том нөгөө золиос гардаг. Надад бол энэ хоёр талаас нь бол ингэж харагддаг. За тэгэд урлагийн хүмүүсийн хувьд бол аюух солиостэй дэх бах те яг төрж мөрөөд гэртээ суух үед яг тэр карьерийн хувьд солиос гаргадаг бах те. Тэгнэ. Тэрээс <laughs> өөртөө жимбигээд форма авч сэргэлэн өгнөд байна. Жимбинэ гэдэг. <laughs> Яг яач. Тэ. <laughs> Зя далайн хувьд Уу яг нэг золиос гэдэг үг нь э, би бол зүгээр өөрийгөө өөрчлөлт гэдэг юм уу да. Тийм их их тийм нөгөө хүн дутгаар хэрэглэсэн байх юм та тий. Мэдээж хэрэг өөрийгөө өөрчлөхгүй яг уу. За одоо нөгөө хүндээ зориулж өөрийгөө өөрчлөн штэ. Яг бол энэ хүн миний төлөө бас өөрийгөө өөрчилж байгаа байхгүй. Тэгжэл одоо би би нэгэ өөрчилж ингээд намааг өөр эцээ эцдэг жоохоо. Одоо ингээд Ер нь бол хоёлаа яг ингээд юунда өрхөхийн тулд би чиний над юунд чинь маш сайн туслах юм байна. Тэгээ өөрөөр хэлбэл цаагаараа би чамаа засах юм байна. Хүмүүжүүлэх юм байна, тэ. Ингэжээч л хоёлаа яг юу яах юм байна гэ. Тэрэн дээр ойлголцож эхэлж байгаа байхгүй юу? Тийм, би ч гэсэн бас чи миний төлөө ингэж байгаа бол би ч гэсэн өөрийнхөө одоо хийх дуртай байсан эсвэл тэр хүн таалагдтгүй миний тийм дутагдaltaй юм байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрийг байн бай өглүүлээд хүн дээр угаасаа нэг ухамсаргүйгээр ингээд нөгөө өөрийгөө ингээд нэг банк засчил эхэлдэг юм байна л та. Тэрс ингээд чи одоо ч өглөө олгон унтдаг амар унтдаг гэсэн юм байна. Одоо над шиг ирд тусдаг хүн бас байхгүй ч болж байгаа шиг. Тэнцвэртэй л те. Унтах үедээ унтна, тахиа маш сайн амраана хангалттай амрааж ээж би нөгөө оюуны хөдөлмөр эхлэн штэ ингээм юм хүм уншин дарын судлал Тэгэхээр нэг э, тэрийг нь хүртэл ингээд надтаас айгуу тийм тэнцвэртэй баланст олгож өгдөг байхгүй. За за шүн жоохон юм хийцэн байна унтдаг. Э, мэдээч хэрэг э, босхоор бол тэгэл би хүнээр чиглэлдэхгүй босгоол 6 мургаан цаг тусаал ингээд зур юм хийгээл явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яаж ингэж нөгөө өөрийгөө өөрчилсөн бэ гэвэл тийм түүх байл зөндөөлдөө. Тэгээд гол нь зүгээр тэрийгэ тэгж нэг хэрүүл уруул тэмцэлгүйгээр ингээд би биентэй яаж хийж байгааг ойлголцсон ойлголцсон л тоо. Надад яг далайн хэлдгээс яг юм нэг юм явах бод ер нь бол гэр бүл гэдгийг аль аль талаас нь сайн өөрчлөлт гэж аваарэ гэж би хэлмээр байна. Энэ бол гэр бүлтэй болох бол сайн өөрчлөлт шүү. Ягаад гэвэл ганц бэр нь хэрэгтэй хэрэггүй юмд мөнгө өрцөн байдаг байсан байхгүй юу. Тэгэхэд л өөрийн болгоотынхад хөрөнгөлөл ч юм уу ямар нэгэн байдлаар хамтдаа байж байгаа аялал зугаалга үр хүүхдийн энэ бол өөрийнхоос гадна өөр бусдынхаа гэр бүлийн хайртай хүмүүсийн төлөө гаргаж байгаа бас өөр гоё эрэг өөрчлөлт байхгүй. Тэрийг бас гэр бүл гэдэг бол сайн намайг өөрчилж чадах бас өөрчлөлт гэдэг л хүлээж зөвшөөрөх хэрэгтэй байна. Бид нар яагаад энэ асуултыг оруулж тэ ингэж одоо чухалчилж яриад байна вэ гэхээр эн чинь өөрөө бас нөгөө нэг зөгцөж бие бинтэйгээ уусахад бас нэг том алхам хийгээд байгаа. Одоо бид нар ингээл нөгөө зөгцөхийн тулд бие бинтэй уусаж нэгдэхийн тулд алхмуудыг яриад байна л та. Энэ одоо ингэж бие биендээ зориулж өөрчлөлтийг маш гоё одоо одногийн төрөний хэлдгээр эргээр гоёор харыг гэвэл хос хоёр гэр бүл өөрийн гэр бүлийн нэг зорилгоо ингээд тодорхойлчих юм бол тэр зорилгод хүрэхийн тулд би яах вэ? Би юугаа өөрчлөх ёстой? Би яах ёстой гэдэг. А дээрэс нь одоо үнэхээр тэр хүн зориулаад өөрийгөө өөрчлөхөд хэцүү байгаа бол тий тэр эмэгтэй тэр эрэгтэй тэгвэл зорилгоо нэг тодорхойлоод тэрнийх нь төлөө л өөрөө өөрийгөө өөрчилчих. Гэр бүлийнх нь том зорилгоо тодорхойлоод тэгээд тодорхой хугацаанд жоо хичээчих. Тэгэх юм бол энэ бүх одоо яриад байгаа тэр нэг хураагдах юм чинь багаснаа л гэж хэлэх гээд байна зөгцөөд за би бинтэйгээ зорилгоо тодорхойлоод ингээм амьдрахын одоо давуу талыг та бүхэн юу юу гэж харж байна тий уртын хугацаанд одоо зөгцөж амьдрахын тулд тэр хоёр эрэгтэй эмэгтэй хоёр гэр бүл юу хийх ёстой юм шиг харж байна энэ асуултанд хариуллаа тийгээд ерөөхдөө дуусгах гэж байна миний хувьд бол ерөнхийдөө хамтдаа аюу тийм одоо жишээ нь бас нэг бодит кейс юм манай найз зөвхөн нөхртөгөө нэг жилийн дараа тэгнэ, хоёр жилийн дараа тэгнэ гэдэг юм зурган хэлбэрээр мөрөөдлүүдэд тавьсан. Хамтдаа ярилцж байгаад. Тэгээд тэрийг ингээд нүдэн дээр илгаа байх газар хөрөгчөн дээрээ ч юм уу ингээд ингээд фото зургаар ингээд яадаг. Нэг мэдгэд ингээд ихнээс ахуулаад бүгдээрээ биелждэг. Тэрийг эргээ харахад өөртөө хамтдаа байсан фото зургуудаа ингээд нэмэгдээд ингээд явж идэг. А энэ болохоор нөгөө секретийн хувилтаа өөртөө юу хүсэж чинь тэрийг л хураана А яг энэ байдлаар хэрвээ чи яг юм бол энэ бол пүү 30 жил чамтай амьдрах юм уу гэж хүлээж авахаасаа илүү а ер нь бол хоёлаа жилдээ ингэж аялаа тэгэж аялаа хүүхдүүдээ ийм сургал сургал ингэж ийм төлөвөөгөө мөрөөдлөө хамтдаа ярилцаад холын юм дээр нь зоо тавих зоо тавих тусам энэ бол уртын амьдралыг их гоё саадгүй болгоход нөлөөлөх болов гэж надад бодогдоод идэв энэ дээр давуу тал гарч ирж байна шүү дээ тий. Гэр бүлээ бат бүх хугацаанд яхад тий. Хэрвээ яг нөгөө түрүүний биний ярьдаг шиг багаараа хамтлагаараа яг нэгдмэл байж чадах юм бол эзэнт гүрэн бий болох байхгүй юу? Яагад гэвэл би ганцаараа зүтгэх. Миний нуруунаас 50%-ыг авах хоёрч начаалал ондоо байхгүй юу? Тэрийг л яг хэлэх гээд байгаа юм. Тэнгүүтээ үр хөвгтүүд дандаа жаахнараа байхгүй шүү дээ. Эргээд том болно бидний 100% 50%-аас та 25%-ыг авна шүү дээ. Тэгэхээр чинь эн чинь багаараа яхаар чинь нөгөө эзэнт гүрнэн чинь ингээд нэг юм омог аймагуд нь чинь жижиг хүмүүсээ алах гэдэг байна шүү дээ. Тэ тэ. За. Э, за тэгэл ер нь бол ингэж боддоо шүү дээ. Одоо ингээд э, байгууллагад ажиллаж байхц ч гэсэндээ ер нь байгууллага ажилтнууд ингээл гэр бүлтэйгээ маргалдаад ирсэн ингээл илтэд харагддаг те тэр өдрийнхэн бүтэмж буураад ааш сайн нэг одоо нэг хэрэг эмөрлт очивол тийм болохоор миний хувьд бол юу юм шиг санагддаг дэмжлэг айгүй сайн нэг нэг дэмждэг байх хэрэгтэй гутарсан үед нүргөө босгодог сэтгэл зүгээр дэмждэг за одоо магтдаг сайшаадаг за дээрэс нь нөгөө хүн ерөөсөө одоо ямар шалтгаангүйгээр магтаал аюу дуртай гэх юм. <laughs> Ерөөсөө энд ямар нэг шалтгаан байх шаардлага байхгүйгээр тэгэхээр одоо юу гэдэг чинь далай үнэхээр чи үнэхээр мундаг ажилчээ. Чи байгаа болохоор л бид нар айгүй манай одоо хөвгт бид нар айгүй ажиглалтай байна гэдэг хилээд гаргахад энэ хүний бүтээн жамир өөрөлдөг гэж айгүй олон уншижсэн. Тэгэхээр mm -hmm надад болохоор гэр бүлийн дэмжлэг амар чухал юм шиг санагддаг. Ялангуяа ажлын байран дээр та нар мэдэн шүү дээ. Гэр бүлээс нь дэмждэггүй хүний ажил өрөөсөө олегтой бүтэж өгдөг шүү дээ. А гэр бүл нь за яв яв хий бүтээ гэд ингээд байгаа хүний амар гоё байдаг. Тэгэхээр надад бүх төрөл сэтгэл зүйч төр, financial age төр те яг одоо tangible бодтой юм дээр ч тэр юу нээр гэр бүлийн дэмжлэг хэрэгтэй юм шиг. Тэгэхээр хос хоёрын хувьд бол нэг нэгнийхээ дэмждэг байх хэвээр, нэгнийхээ хоббиг жишээлбэл одоо однагийн нөхөр байлаа гэхэд хартаасаа илүү Миний энэ гоё харж байна те. Одоо өшөө илүү энэ кино тоглолоо ч гэдэм өшөө илүү мотивацлт өшөө илүү гол зорилгыг бий болгож өгдөг те. Одоо одноо чи тэгчих юм бол яг гоё болох гээд одоо чи тэр дүрлэлийг тоглоод үзчих ч гэдэг юм уу те. Тэгэх юм бол хүн чинь бас нэг олон гоё өөрийгөө хөгжүүлээд гоё болно. Тэгэхээр хос хоёр бол нэгнийг амигсэн дэмждэг байх хэрэгтэй. Гэртээ ямар нэгэн байдал ямар нэг байдал бүх төрлөөс сэтгэл зүгээр хоол хүнсээр тий хайраар одоо юу гэдэг зүгээр чамаг өглөө босоо явах чинь хувцсыг нэндүүдэд өмсгүүлээд явуулах нь хүртэл дэмжлэг гэж би бодож байна. Тийм болохоор миний хувьд урт хугацааны хувьд одоо цагцлтай амьдрыг үл нэг нэгэ дэмжих хэрэгтэй. Гэр бүл эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо яаж зохицуул дээрөө тэгээд ер нь ямар ямар алхмууд байдгийн болсон өөрсдийнхөө л үзэл бодол туршлагуудыг ярьлаа. Тий, тэгээ энийг сонссон магадгүй биднээс илүү тэ туршлагатай энэ гэрүүлийн харилцаан дээр туршлагатай олсуудах юм бол яг энэ сэдвийн хүрээнд энэ зохицлын талаар тах өөрсдийнхөө бодлыг нь комент хэсэгт бас бичиж тэ хуваалцаараа бидний бас орхигдуулсан юм байх юм бол та бас нэг нөгөө хуваалцаар эн чинь бидэнд биш эргээд энийг сонссон тэрийг унссан залуучуудад маш хэрэгтэй шүү гэдгийг бол хэлмээр байна. Тэгэд нэг гой үгээр дуусгамаар тий гэр бүлд бол тодорхой хэмжээний зөрчил байх хэвээр тий Тэр байдаг. Тэр зөрчил байхгүй бол тэнд дарангуйлал байна гэсэн үг. Тийм. Тэгэхээр бол энэ үгээр одоо дуусгамаар байна. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний гэсэн шүү. Тийм. Тэрийг аягүй сайн бодороо. Тэгээд дараагийнхаа одоо битгий нуруу подкастаар уулзцгаа баяртай. Баярлалаа. Баяртай. За баярлалаа. Баярлалаа. Битгий нуруу подкаст.